okay kwanirizaako nnyo nate yonna gyosinza okubate ngaotulaba saako notugoberera tukwebaza saako nokukubiriza okusubscribinga okusharinga okukomentinga saako nokubunyisa enjiri eya ensi yattu uganda wakati ngaogoberera omukutu ogwa online medias uganda mukutu gwa youtube gendo liking gendo subscribing osharing gendo ononye omukutu ogwa bokat tv nago gendo commenting gendo liking gendo sharing gendo uh, subscribing sako ne uganda byogere nago gendo okole ekintu kyekimu subscribe share comment and of course like mungeri yona yona uh, nekyenda musava akasirisa satu fem mafredi esimu emporogoma enungi edembe byonna ogenda kukwate ngaosobola bulungi okwate nga abifuna mu mbeera yonna ampuliriza saako nangoberera nze kakalamu the answer wano tuli mu kitundu kimanyiddwangawo obulenzi lugendo luwanvuko okwokuva mu kibuga kampala naye ngaekituleese kubeera kunoonya amagezi nakumanya byomanyi oyongereko kati gwe nawe atamanyi sokwate ngaotandikirawo okumanya ampuliriza nandaba wano wendi ndi mu maka garahaji uh, ah, arahaji Ah, nadduli mm. amanyi <laughs> weekend mbadde ne ajina santegese eh, wange namulabi yoko nawo eh, ne twogera naye nangamba nti ayo eh, muda bida nimuga nti eno weekend ngenda kumulabako aji <laughs> kala tomwe namuli mu kiti kye kimu kwaniriza mm. ko nyinda kali mukama saba tubuza koko ah banasimba banange ne mitendere emirala ejo ejan ejogedwa ko jesinza kuddamu mm. mbaniriza mu kibuga kyaffe kino ekitukuvu w'obulenzi ekiri ku ttaka ezzadde ly'emirembe kubanga byonna byolaba bagumusebabwebati bagenda bwebati bagenda bwe bati emirembe egyo gyatandikira wano luweero era mukoze bulungi okutuukira ddala nemutesulubabba aje omanye okutandikira Ah, okutandikira uh, ebombo ah, ah. ngaotandika kubuuza nti tugenda wa aji hmm. nti mm. weyongere kwali mu maaso bajja kulagira buli omw amanye nga aji eh, eh, eh. ekintu nga wakiteeka ku ddaali so luweru ne luweru yonna yonna hmm. etambula mm. etya namu kiki kyetumisinga abali mu kibuga kati kyemumisinga mm. tulina empewo ennungi eteri polluted mm. so nga ewammwe slams ziba wempewo oli jassa gwenyomira kabundokisaidi ava muoli abatanaba kulongosebwa nabikola bya miti ate gwe n'omumira yensonga lwaki emisujja tegibagwamu ebikololo tebibagwamu buli kimu hmm. ekyo kyen bwe tuba tuli emmere hmm. tuli emmere eddala eri completely fresh mwe kasooli mulyamize wa wiiki gubookya era oli bwajja n'omwokerakoati eh, ate kasooli weeno nga mulala kubanga oli sukaali yasaakaalaatambula okuva eruweeru <laughs> n'agenda ew'obulenzi eh. n'agenda e, e matugga eh. agenda okutuukako gwali emakindi wiisinga bbiri wiisi bbiri kakati nomanyira ddala oli amwoca nakugamba oyagala mutototo eh. oyagala mberengenga eh. byonna biringa <laughs> aji eh. naye naawe ndabanga ekijja ewammwe mm. kuba mbadde mpita ku luguudo lwebbomba okujja eno mm. nga mafakitole ku fakitole mm. eno neno neamba omukka muyinza okubanga mugenda gufiirwa wendaba kakati ogwo abo bonna abali ku fakitole ezo ezifaanaganako bwezityo teziyina gaasi e factory ezikoze samba sanyalaze mm. tezikuba mika ngeze ezikoze samba kuta nadale ezikoze sa injili za diesel mm. ero kirabe kikanga kipumuka kipumuka kipumuka awe bananyinda ku tuono nera lizon layer e e e e e, e akabu bya kabike banga yes. omusalo butajja tuocha butere ah msalamu yiti mm. sana mwiti tukati anyway mm. ani Eh, omanyi buli wentula namwe abantu nga mwonna abantu benzira okukozesa ekigambo ekigamba nti buli wentula n'abantu abaludde mu kintu mm. obeera nga ali ku firimu eyaddala kubanga buli kyonyumya oba wakirabako embeera yonna sigenda tutandikira mabegako mm. tujja kuddayo obuzi luvanyuma naye mm. nga tusooke tutandikireko okwo ku bugumu oli mu kalulu gamba ate nga nze nkateekateeka <laughs> so sikkabeeramu bubeziabantu bagamba ne eh, aji kati aji akyanoonya ki Eh, baabuwe obulamu bw'omuntu katonda akugamba hmm. kola okutusha lwebakuyingiza entaana kubanga obwetaavu bwo n'obwetaavu bw'ensi hmm. yebukomya senga tebwali bwe gutyo pawulo teyali wandikidde temiseewo hmm. tosugaasugana kuva kret beerayo okusigala okwalina ensonga omalirize era olongoose ebyo ebyasigalira naye tiyali wa myaka asatu nga ggwe <laughs> kyekitegeeza nti paka olunaku lwe olusembayo ah, oliwumula era n'oluyimba baziyimba eh. amaze mirimu gye awo ah, olibata <laughs> naye nga kati bugu muliri litya okuva ewavaayo noga nti nate hmm? ka kati ekibadde kinyiiza hmm. beba mwata abavubuka tamanya azze kuvuganya ki bw'oba ovaayo nga suubi bwavuddeyo hmm. azze kuvuganya ntebe ya vice chairman nrm buganda so tazze kuvuganya naddulisinzekuzkuvuganya bw'onoovuganya otwalewa onzije mu maka gange onzije mu district yange onzije mu kika kyange ati olaba atute ku buyinza naye naabulabaati ah, buli wali tebuli munze ekitegeeza ate abazze okwesimbako bazze kulwanisa gwe bagamba nti gwegweate ah, oli bwagamba nti mutuwonye ng'abakadde ngaabo abalemedde obuyinza tolaba envunzaeyo <laughs> nomugati tomanyina kyobuganya oyogera ebiyitira enkya olemu okuyitamu oswale mu nsi wegendereaddiodotyewaatenomwetagakoamagezi eh? eh? abantu abakwesimbyeko mm. tuli mu buganda region mm. tikisinga nokukubaganya abantu ebirowoozo mm. badde ndaba ku mwami uh, charles wekayunga sanekayungnekalangwa aga nti tulinga abali mu buganda region kiki ekituuse mu kuwanga temukyaswalirako ddala namwe temukyasolaganga nti aba naye tuli mu buganda region hmm. kalangu ati kati ki baana batombirowoozo omululu bwe gukuyitirira empisi ng'ogikubyeko ekiwundu bwewulira ku musaayi embala kwerumanti eh, eh, eh, eh, yenze yenze olwo nedduka muzindawazo kubanga zijja zijja jiruma hmm. kaakati na wano singa osikulayizinga n'ogamba entebe eh, eno gye bayita buganda hmm. yeetaaga bagiwadde baki bwe tuba tugabana emisa hmm. buganda bagiga nti eggwanga lya buganda lireeta omubaka eggwanga erivudde mu western lireeta omubaka hmm. eggwanga erivudde mu eastern lireeta omubaka eggwanga erivudde mu north lireeta omubaka olwokuba kalamujja bagitongoza olwendeca yaayo naye nebagitongoza nga regioni kubanga bulijjo gigatta tejaayo nebeera bwetyo hmm. kampala oba bamulongoza okuba bamutongoza okuva mu ndagaano ey'olwenda nti kampala si buganda kyova olabanga tebamumbalidde hmm. naye bagibaze ngaki regioni yeyeetongodde hmm. onfuna kale nno n'olwekyo abo bakalangwa tebapimyemu ne batamanya nti gye bulijja maaso hmm. beeretera emiro gyoli ne buganda oleete munnalwanda n'egindi oleete munnalwanda kubanga ndaba buli awali akavuganya zefesezezetuli batuwamba buwambi oba tebalina mubuuliriza pawulo akugambye bwogenda nga mbefeso gezaako weyise ngaomwefeso gwefuuka bali mm. so si gweofuukabo mm. hmm? obuzibu nze bwemmanja mu gavumenti eno manje ettaka lyaffe sikwa mawulo zakenda kwini yakaza eri saabasajja obote nakabbayo sikwa maloza olukumu ebitandeza ebibira obira babisanyawo kwini yabizza obote nabinyaga entobazi ozira bakye bazikola kubanga oyo oli muzi wakujja kulya emondo bwejja ku kyalo okujja okulya enkoko emanyamu eyalubaale enomaaya eh, enkoko eno yakiwanuka wa ekwata buki bukwasi kakati nabalono baali badde batuleka abo abamaloboozi amatabule ne bagamba kyakino ah, kyabaganda ddala ddala kalangu ayinza okugamba museveni nti waabaganda sikwamaloza gwakenda hmm. aite chikola ngataba daka yanira kayen yangalinyaga ati chino chichiku chino hmm? chichiku e eh, ndo lise ziri bugere roma chiziri abachaba zibananyirizo hmm. bi hm kale ndo chibali tukoze bali tusaside ate ne batachayisa muganda wabwe hmm. kutuga amanti yabagama twafune twale nibo bali funa nibo bagenda kulibwa Tegye jinja tula kujinja etanyenyezebwa golaba n'omuzungu yali akoze enguudo ebbiri nga nolwabazungu nolwabaddugako nazo zagira ki zagenda zaba yagenda johannesburgfuna tutambulira waki naye bigenda kutuuka kakati a mm. mu kalulu kano kenyini ketuliko aka buganda mm. okuva ewavaayo mm. ebbugumu yenyagala osooka okutegera ku saidi yo anze ah, siinaako siinaako bugujjo ntiabawulire bawulira awulire kubanga ensi emanyi kyabo be balisalawo kye baagala kwaba bonna kuliko ayakulembera nadduli ku museveni okumugamba kubikwata ku bwakabaka ah. it was me hmm. buli yenna ayeyagalira mu bwakabaka bwe ayeyagalira mu buganda akakase nti yeebaza omusajja ono nali wa myaka asatu mumwenda by then ah, kinana mugumu hmm. hmm. nemugamba tugenda kuwaana naye jjukira mu nyumba gy'oyagala eyo mulimu emigugu gyaffe gye baatunyagako ne bagisibira eyo kasaka kasaka naye bwe tuwangula kiriba kitya nagati mwamiraduli nkutegedde nnyo nze nga yowerekaguta musebe kinaana mugumu kinaana mugumu mu mwezi gw'okubiri otalulakamala esabbiiti E, e, nali ebintu mubibaddemu e, tuleme kulwana lutalo nga nolubalwana olwava etanzania hmm. tulese bano ate tukomekereza nabaliutalina kigendera nakakasa nti siina mbojaina baganda nabwakabaka bwabwe bwetuli batuwangudde hmm. nga abaganda abasinga obungi hmm. kyekyo kye bagamba era agigu waliwo kiraba nga saayi naagenda kuwangula era obimugambadefinitely eh, yes ndakimanya kubanga toyinza kulwanyisa majority eggwanga weyajja ebuganda mm. yali majority mwebyo bonna mm. mm. golaba twali zisiringa emyaka etaano batutta era kyokutula bange bwotunulira entaana ezaziikwamu abantu zeziri wano zeziri enkole eh, ya lujeri neri nyo loko batu ali zestinga checha teke sako neri weri tura yangu <laughs> mujoko na kuwa po wa Uganda abantu bande tibachimanyi hey mwali ba GM hey bandi kubanga government yali weri mm nenga ate government yeyo Paulo Mwanga yajibye ku DP mm. najikwasa obote Onajala gama tiaatu, ah, we cannot accept it, and we too. we can't accept now we can add more ate nga esabiiti ebbiri olutalubalwa walutuusiza kwali kugulawo nkampi tekwali kulwana eh? ah. naye abantu abaganda benakasisinkana abagundiivu hmm? mukujja naye mukukyusakyusa obukulembeze bweggwanga lino muli abantu babiri hmm. nakasisinkana aji hmm. nasantegesibagala agamba ku myaka kumi nesatu yali atandise okuwakanya abazunguwa hmm. kakati naawe hmm. oli musaali mukubeera nga gavumenti ozigiragire kuba kuwoŋama nti twefuga nkaaga mu ebiri eh. naliwa myaka aga eh, wali omusingako emyaka ga musanvu kale nga byonna biraba era revolution okuva mu mwaka kwokufuga kwaffe okitobba mwenda ku uganda hmm. okitobba munaana ku buganda mbadde ndaba isiwaŋangukangako sikolangaki webeera mu luweero we no era mutulwanidde toli tuluwangula aji hmm. ebyobufuzi bikyukakyuka kati nkutwala hmm. mukino hmm. ekiriwo kati mumuyaga oguliwo kati saawa eno tuyingira olunaku olwabadde olwejjo kansoka enkuduseeyooka awo ekamwokya mumuvubuka waffe omwana omuganda sentamu tuleeta andrew mwenda mm. agamba nti ye tajja kukkiriza ekintu aki mm. kubeera nga bobi wine yesimbawo kuba solo candidenti nga ye mu kibiina kya nuuku ekibiina ki mm. nti ye yaba yesimbawo nga ye ayagala babeera apa nti tajja kubeera nga purezidenti museveni yabeera mu enialemu nga yesimbyewo bwoba atya oba ekibiina ekyenialemu kyekyalemu okuba ti nga kifuna omuntu e, e, amuddirira naga nti nze nange muvuganya oba mulimu okutiisatiisibwa okulyawo mm. kyendeeta mm. andrew mwenda okujja okuyiikiriza oli mm. mu kibiina ki kino kyo nga gwe aja omutunuulizi w'ensongamwe bannabawulire mubeera nnyo bannabyabufuzi okujjako nga katonda yabikumba bummi oticsfrom the interaction of the people yeah, mosespecially yeah. the politicians yeah, yeah, yeah. gw'obanga oli mu ssomero wano olikola ekiky ey'olwaleero kwonoogatta kuyenca eyaluli eya naye buba bulagajja bubo byonna okuuukumenyeobwereeee <laughs> eh, kubanga kyebayita political party eh. esooka manifesto manifesto yagundi yanu sigimanyi ate ekyuka kyo kumalaga zogera bwotyo akati bwonaogamba enkyukakyuka ezo nga nkuwa akaluluka nkuba wayogedde ku nkyukakyuka eze engeri ki nezigenda okunziba naye era nga zenkuwa akaluluka amakulu g'ekintu gajjiramu hmm. nkyukakyuka nzitegete zenzisoose bakitapu okulwana tweoyeko omuzungu hmm. enkyukakyuka embereberye hmm. obote okuzinda buganda nkyukakyuka namba bbiri amini okutopolinga eyamutuma obote nkyukakyuka namba satu URF ng'eve Tanzania arukusula amini nchuka chuka namba nya mm. Paulo Muwanga okubba akalulu takakinana <laughs> akadipi nekakwasa obote nchuka chuka namba meka namba tano mm. kakati Museveni ajja aga ah, tetuyinza kukkiriza bajja tufuga bumbula nitandika yalina prsocnra enkyukakyuka mm. mm. namba mukaaga naye aji nze nze siri mu nuupu mm. naye okugezaako folowinga abantu bano eno abali mu nuupu n'abagoberera ekibiina kino ekya nuupu ekisooka ku byo bagamba enkyukakyuka ekira ne bagamba bawulira boogera ku kigambo ekyokutondawo emirimu eri abantu abavubuka ebyo bigambo bugambo ate ogitondawo bakatonda kyenjagala nkubuulire waliwo eddoboozi leriyo yobufuzi n'eddoboozi essuubuzi n'eddoboozi linnamawulire nga gwe bwonkola mm. wano mm. ombugiriza eno ondaga onyingize mu kibagalo kyo naye nga gwe siyo oliko ah, ah. byonna byompia nze nasoma amawulire omwaka gwa 1 9 7 nasoma by correspondence mu south africa kakati olibamu nga muintervyinga mm. muintervyinga munamulye munamwe <laughs> you are no longer interviewing a common man <laughs> no no no no <laughs> aji kwegamba bino byemadde okugira eno okugira eno okugira eno ngaambira obukodyo obwo twabusoma gwe twajjukira bwoyinza kuba mutwe tinadoli yabuukudde bwabuukula gwe notandika okukubawo wakati awo ebibyo kino kino kino kyo bwotuuka wansi nga bodo ogimazeeko eno yadde akomekereza nagamba naye byonna byotadde wakati awo bibadde bibye webala nnyo kale neyo <laughs> kakati kati andrew mwenda hmm. gwe mukulaba okukoandrew mwenda hmm. yatomedde kubanga hmm. ekibiina ekyo hmm. tekinnaba nakufulumya manifesto ate hmm. wagisomyeko <laughs> okimanyimanifesto yekulaba banalonda abakulembeze n'ebifo ebigenderwamu manifesto eyo yekulaga ebyokukola Mm. byogenda okuguza bannayuganda bakulonde balonde ekibiina ekyo mm. tujja kukola kino tujja kukola kino tujja kukola kino naye byokutondawo emirimu ekyo kawungaolwo ogitonzeewo era otya bibeera wali bibeera documented gweba olibo omubanja oli embanjira kuki <laughs> ngaatuuseeyo nga kibadde documented hmm. tuleme kgenda gafula hmm. kubanga naddala gavumenti zino bweziba zikyuka wakati w'obudde buno nga bolaba nti waliwo obwetaavu mukino nakiri oli ajja buzinga atambula aleekaana tusindika oyo ogenda ogenda okukakasa nga basindika watulu amatu magavu ebigere byankunku tebitambula nogamba nti what amofasizis <laughs> Hmm. yagenze munupa ayinza okuba yagenze kubega hmm. kyekisinga okuva mu bantu hmm. nti yandibaamu olwambega nembega tabeera bwatyo mbega tabanga kivugu alolaba ekivu ekirumu omuntu nekikkuta ah. neba kiba kirumya embuzi oba nti era efuuka negenda eyita mukasa kabecwe nekisigalaawo yakuse mangu ago yakuse enki andumwene ah, ah, nkolaga kivu mm. kaakati naye yagenze bugenzi bwatyo n'alumanga ekivu mm. atanaba ah, na kwewandiisa mm. atanaba ah, na kusoma ku manifesito bwegenda mm. bwogamba otya nti nyingide naye nzize kubuganya atebe olubadde okufuna kadi obusiraamu katonda atugamba hmm. nti okwanguyiriza hmm. amala shitaani mulimu gwa sitaani mululu mulimu gwa sitaani kubanga oli afukamira ku yeekaalu ya mukama emyaka egi ngaayagala kuzaala mwana natamuzaala olimu kati ogwange ebisoko bitekeka jangu twewungulek akawungezi kaleero nakutwala ku kusabo lya mandwa ya muwanga sebo jajja eh, mugamba ki mudde omuzukulu woono kimudaganya tazaalanga ku mwana nagamba o oh, eh, katulabe naye ah, ah, omukyala si mugumba naawe toli mugumba tiye genda ogule effumu lya muwanga oliteeke mu busonda wali hmm, kyalo wajja kuzaala teri kirala kyona hmm? ate nze nkamanyi kivudde kugamba nti kale bwe tuba tutambula twali badde nga tulina engeri gye tutambulamu etuyamba obutafubutukira kintu hmm. era naye kubanga kinga nti ekifu tekikkuta muntu naye tajja kukuta kifo kiraba kubanga teri balonzi bajja kumukkiririzaamu mu ddakiika emu ngaomuntu olufuluma enamugongo e, e, e, nga nga njagala bwa saabadinkoni <laughs> ekirimu kibuga kampala tuba tukyali awo waliwo mm. omuyimbi ndowooza obadde omugoberera musajja abadde ayimba enyimba ezirokubate nga zikoona gavumenti yammwe mm. yajjayo okeeyo olumu ah, nayingira twakabitegeera nti yagendayo okunasinkana omukulu mm. ronald mayinji nagaa tuli ku bunkenke nayimba enyimba endalaabajjo bajo ah, ah. we yagenda eyo talina ndowooza kyeyasangayo nadda wiiki enaakomyewo nagamba nti yetonze hmm. ekintu kyeyakola ompulira hmm. yetonze ekintu kyeyakola ogenda okusinkana omukulembeze weggwanga hmm. talina kyeyasangayo kituufu ewamuba yeteri kiriyo bwobanga okitunuulidde gwosoose okuŋŋamba nti naffe kitusemberera ekibuga kyetulya kubanga oluguudo olabye ngaamakolero gamenukanga butiko kakati nolowooza dyeggwanga eritatambula university twatandika olutalo mu kinana mugumu nga tulina university egi mm. yemakerere mm. mm. era nga tujogerako nga east african university ofuna wetwogerera olwaleero tulisuka mu univesity amakumi ameka eryo eggwanga eritatambula kakati mu mwaka gw olukumi enda muataano mwena ne bakola ddamu yejjinja wetwogerera olwaleero tukulunkirizagana muddamuzi kumi ezizimbiddwa hmm. ezikola amasanyalaze deera ly eggwanga etatambula hmm. Hmm? nkuwulira kaakati nno n'olwekyo ye tagamba talina ke yasanga wazira interest yali emututte yalabanga si nyangu naffe eri mu nsiko twabiraba baasindika abanarwanda ne banyankole bannaabwe bajje batemule museveni mu nsiko nga balowooza ntulinga abasula ku kyalo kimu okiraba hmm. ogenda okukkakkana n'agenda mu training nemutraningirabo kikyaggwe ate nga muzeeyi asula ngoma oli mutemuladdi kakati bagenza okuvwayo bazzenga abahirosi hmm. mukulikeeyo mutunuludde mutunuludde so nga ye omulimu ogwali gwese tegwali gwakununula gwali gwakutemula nannyini lutalo n'oyo yagenda yali agenze agenze alaba nasobola okumutemula mayinja kanihiriale obatanihim ah, yagenda okirabanga therizinowe naga nti zuluse <laughs> yakola nekibiina anti kyenkugamba hmm. naga ti aa ah, ah. olwo yakola mukisirikale kyaffe hmm. tukiyita litrit nadde emabega kati yazeeyo ne bamwaniriza mm. ne bamugamba nti akati ah, tukuwaddira tukwesize mu mbeera bwetyo mm. Mm. naye aji ah, nze ekisinga okuneewunyisa ah, wetuba tutandika okwogera naawe olina engeri gyoyogeramu ngaolaga nti oli ku saidi nnyo eya buganda saganye okuleeta nsonga ya tribalism nabikinabiki omwana ono muganda kiki ekikulemesa okumwegatta kakati abakomerera yesu bagambako nti bawalabu Hmm. <laughs> uganda byogeremukutu gwoliko oliko online medias uganda oliko bokad tv <laughs> tugeza kukwata tumulungula ensonga ezenjawulo tuli luweero atulaba natugoberera tukukubiriza okulikinga commenting okusubscribinga mumaka galahaji uh, nadduli gwe tugeza kukwata tugera naye ensonga ezenjawulo hmm. <laughs> baali ba bayudaaya gere era kyekyaleetera ne yesu okukolimira abayudaaya ne yerusaalemu ekibuga ekiru n'akikolimira bonna oddayo okusoma ku bayibuli ojja kulaba enjogota nga ekugamba ti nendaba yerusaalemu ekijja nga kikka nga kiva mu ggulu naye kyagwawa omanyiyo kyava e, e, e yerusaalemu kyagwa roma papa gyatuula kaakati no <laughs> eh! hmm? Ah, ah, ah. kale nono ebyokuaba bob wine muganda eh, ben bagala okukanya nekabaka yali munyolo naye yali muki yali muganda bano aba ansitinga museveni ku ntebe yabwe banyo baki sibajakole banne <laughs> never judge the book according to its color decoration but judge it according to the contents in it okusokera da tena kufuna manifesto aha echo nacho chicha ku chicha ambo byo mutwe pye go yagala tokola otya <laughs> ah, Hey. Hmm? Eso nga kwese weziri. Ah, weziri. Nela yali akutukirideko ngomuntu. Nze obate yantukirira koze na mutukirira ko. Mhm. Mm mm -hmm. Kicho wajjaye. nemusubiza akatakala ah, ah, nje nemuwa bagezi ge namuwa yago gali gafwa aba babiri wanda bakonga zeke obote nemugatwa kanya bwetuti yamala kugenda <laughs> kati nono ah. <laughs> natulya ezaali mukasa mm-hmm. nababiri ngonaaliko amazegkale neiva bibiri kakati eh, mwebyo byonna byoyagala mm. namugamba nti oteeseteese mm. naye ozindiddwa mm. toyina njawulo gwe na lulimi mukamwa tojjukira nti ebbali nebbali ne waggulu manyo bwogaayo obubi olumaki webale nnyo kakati naawe nabakwetolodde hmm. be bannabyabufuzi abaalemweddwa abayala boyingiza abo naye bajja kuovapawalinga ekyowakimugambaddiaala ah, ah, <laughs> content totwala bitala eh, genda otunulire ekintu ekyo eh. kubanga tebazze lwakuba bakwagala nnyo naye balabye nga eryato lyo lyotadde ku mwalo lyandibasomosa ne bagguka ettale naye okugani tugendera mu lino tekuba mukwano gwa lyato lisulamu kati otuuka ekamoca mm. yinzaokuba kati goludde ogendayo mm. kati fe abaliranye buli olucya mm. tulaba banabyafuzi abeyongera kitegeeza tiyakiwuliriza sicnize abo boolaba bayinza okukola ngaabaali bava etanzania kyebakola yusufu lule bamukima bulaaya nebamuleeta emoshi kiyegwe mm, era tugenza okukakasa nti okulinya ekigere kyaffe ku ttaka lya buganda abaganda bajja twaniriza mm. musajja watunakkiriza <laughs> naweginga olutalo naguka ettale emyezi egi mpyate dikiteta bamuyola buyoze kumutwala tanzania era senga teyali international bodies nga commodiwelisena ebirala mm. aa ah, ah, yali fidde mukadukulukeeyo kwati bagamba ti e eh, nyerera ayagala kufominga empire wali nebanyiamba ti nonono pakaamuta nalyoka agende bungereza mm. naawe ekyo bayinza okukikukola if not so they can absorb you like a certain python bayinza okumira akabuzi <laughs> siwalavula tulaba natugoberera tuli mu maka agala ah, haji mm. nadduli tuli luweero ensonga nyinza tugeza kukwate nga tumulungula akuliriza mm. nandaba batugambyeyo ekintu kimu kyetubadde tetumanyi nti waliwo akasaka akokubiri naye tanaba kukatematema katunyonyola mm. nga weekaali atusuubiza nti wewaabaawo ekikyuseemu emyaka egijja nga katonda kyamutukuumidde alitubuulira ebiri mu kasaka <laughs> wako katula wako kanotudikira katula uwonu <laughs> katika hiyo wako katula wako mhm, mm -hmm. muri kamanya Kageza <laughs> togeza nko kubuka mwara eh. woto ndatuka ku oja kwemenya maguru gabwere kati sabe kintu kivuka ndo nakutukumire eh amina era ah, mm. kali kaka njanga tuduke ko ko ku ku FDC mm. mu bantu abana bya kuzimba desi just sinka mm. bibaye tukola ko interview kintu kintu kichambo biyo mutu buli omu akiddamu nga bwala naye tukagala tukozesa omukisa guno nga uh, munabyabufuzi era omuntu oyo omugundiivu alabirwako era mm. ajjukirwako mu byafaayo obanga mm. otunudde ekibiina kya fdc mm. wiiki eno gyetulimu gyetumaliriza kwetu baye balina okuvaayo nga batugambye nti ono gwetuleesenga flagbeara mm. presidential flagbeara uh, mm. owekibiina kino mm. yiina eweddeko tetulaba aki okusinziira ku ngeri gyewadde ogoberamu ekibiina kya fbc ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri kiremereddwa okufuna omuntu oyo eyandibadde yesimba uh, okubeera nga yatwala era okubate nga yesimba oga pulezidenti mu kaseera kano oba besigi ayagala kudda kaakati ekyo kyennyini kiri wakati weebyo abantu bali okulaba nga babadde tebapiipinga kuvaayo kubanga bwe baleeta amuriyaati mm. ne tugamba nti aze ye purezidenti mm. tugenda okuwulira nga bayisa ekiresolution endala mm. nti kandidati ah, ajja kulondebwa special mu ngeri ndala gweokubeera purezidenti w'ekibiina ogwo mulimu mulala naye ng'ate soyinza kubeera saabasumba ate nga sigwa bisopu wesaza eryo <laughs> eh, kale nolwekyo okukakkanaawo engeri embe embuyaga gye zifuuwa bagamba katwetegereze tulabe ddala bwe tukomyawo besigye can he fight lively hmm. nawangula successfully hmm. bwe tuleeta omulala hmm. nga naye live mupya live oyo omupya ng'anaakwatagana ne ba bob wine ne museveni kiyinza otuyamba kikyo kakati kebagamba ako nti akasiriikiriro kalwanya eminya gbuli ah, kutunulira munnowagu <laughs> nayogere kukakana nga gumugulumyako kinakikikira kiba mukasiriikirira ako hmm. kale nolwekyo nonakyo bayina ensonga tebanna bakwekakasa tuleeta ani ku bano waliwo uh, mwami lukwago yagenda hmm. nebitandika okugambibwa nti yajja hmm. according to oh, your imagination. Hmm. Mm. Mufubuka ku mufubuka. Mm. Bobby Wine ku uh, kwelia siro kwa. Mm. Wabanga tikale kizze bwe kiti. Mm. Ani go inzo gamba nti at least ono. Yani bako yati gokwago. Mm. Is more experienced in administration. Mm. That the Bobby Wine. tabeeranga ku kiyamani wa tu tabeeranga ku kiyamani wa si tabeeranga ku kiyamani wa faivu hmm. ah, olwo enkubiriza y'enkiiko n'ezaalukusa yaazo okuziggyamu ekiramu nzibu hmm, teriiwo bw'okola hmm. trespass togigiraaki kobenga ono naye alina ebizibu bwe mm. naye sengaga ogenze kumubuuza kinda kimu nga bwombuuza mm. okiraba nti oto oli alina bingi okusinga alwaabadde mm, mu palament ekumala ebbanga oli yakajinja abadde meya twice nakati oliza oh, naba okujja ko bukiko bwali bwali mu mu parliament mm. atenga sinaba kuuleyo ka kulembera mm. ne yabere ubezi nga mutesa Wote <laughs> bamuwa mukisa bamulaba nga ah, yali pakati. Bali balonda bali be balonda ate kwe tulonda. Nati ngamba bali. Parliamentary anisibe. Anda ah, bukulonda. Okulembera kuchiko kano. Experience yo obwa bijuza dda kuchi ku form yo go yingi den. nkufuna obiteekayo nga bukyali balyoke bagabanye kibaye nali nkozeeko kino nakino nekino nakino nakinobawe ebiri wali kyeyayingira nga musajja wake wamubali wamubali kale nobaga ti aa ojja kugoberera kati gwe goberera nga bwoyiga paka ddi kisire ekigere kigererawo so okusinziira ku gwe nga tukozesa experience mm. ya mwami lukwago mm. ne mwami bobi wine mm. at at least oyinza ogendako ne mwami lukwago noli ate asingaku kuba mukumanya mm. kubanga ne misiki zaaguddemu eno agenda eri n'azigolola mm. naye ono tanabakubaako gye yaaguddemu ate abadde akola ki mystics mm. mm. are better teachers yes. to those who want to know. Hmm. omusoga nagamba nti eyamugemako yamulabula hmm. yamutemyako yoyo ndimugezi nga bubuulire hmm. kakatino naye ebikolwa biri biyinza okumuyamba naye nga nze kimweraliikiriramu kwe kutuddiza ddala entalo zetwavaamu mu nkaaga mu ebiri omutaali eh! entalo bwobanga olya tomalaawo kyolya tutereke kako manna <laughs> <laughs> tudamu tutereke abo ah, banna byafuzi nga bebala bonna basala nga baddeeri si mukwano ah, bane tugula akawunga si mukwano jja kiraba kubanga gavumenti egenda teyina singo ideology hmm. bakati bagenda kugoberera ideology yani okutunula batugamba nti neeno eriko eyina be yagoberera bali bobote tulina embudo ah! abaana bazaali nsimayo ku propoza zabali tezisigalayo ah, ah, gavumenti gavumenti yo tekyuka okyusa bagikolamu hmm. nayeyo gavumenti esigala nga gavumenti mhm. otegedde bulungiokategedekakati wano muekyo hmm. kyobadde ogamba muekyo hmm. ngaakugamba nti ideology ojja nayo nga gwe agenda okukulembera ah, n'ogiguza banno eh. naye kakati bayiikanga nkuba kakati mugenda kgendera idiolojia yaani ah! hmm. tulina senganga fetwayingiranga nze ndi wa dipi hmm. museveni nga wa upm hmm. kate ntapulinga wa cp waliwo omulala yali awo nga wa upc olaba ebibiina ebyo naye batugamba nga tuyingira nti buli omu ekibiina kyakye eyambula akireke wali wano beera wano nga efuul national combatant era senga nga twali badde nga bwetubeera mu nkambi netubanga kano akakundi kadipi kano kagundi kano kagundi muvayo mm, nga mukyali bumu tumala kulayininga ko kiki kimu tulaba abakotisi ah, bayimba hmm. tuli kimu mu kristu tuli kimu fwena hmm. okawulya hmm. mu kukkiriza kakali ate goleme kuleetawo kisiraamu totandika kutabula ino ah, bijja kutabuka so ne musalawo ne mugaa nti kati kino awo aji woyingirira eh, eh, awo era ekyatukuuma okuyita mu nsiko n'obumu bwakyo n'emirimu gyakyo nyinako emirimu gyaje gyo bbala gwalabe hmm. nga bwe twakolanga gavumenti eryawaki awamu hmm. kati mukaseera ako gonna gonna aje ebbanga lyonna yemukoze nemwami museveni hmm. lwaki mutuuka ekya nemukkiriza n'abeera nga ajjanga solo candidat nomukaseera kanonga kyekisinga okutabula nti ye buli mulundi waliyomu budde bwa kristo walabawo omulala yerangirira oba abayigirizwa abo gwe balangirira <laughs> tulina kristo <laughs> wamulabako eh! bwaba agenda hmm. kati tagenze nakyo olwo kristu tolimu kulisitayo <laughs> madde <laughs> ndowooza nti obaolyawo anaaba agenda nti nakyo kijja kugenda bwekwa obanga yakireka eh. naye ajja kireka ono yesu ee eh, kubanga nkugambye ekireetera ekintu ekyo hmm. omuntu mugobe up to the end eh. kakati ffe tuyiga mwe muyiga hmm. bwoba senga obadde waffe wa mu nrm hmm. oyize nebwolibwayo nogamba nakola omulimu guno nenkola mumawulire nenkola mukino nenkola mukino ati obwongo okutegeera hisnologe naye senga eyo mu patezi ze balina ezo bajja zirwaniramu enkya buli omu alongoosa alongoosa ekibiina kyo fdc ewawula gundi erisimanyi anti ewawula mm. people power ewawula nupu yafuuka nupu kati Eh, eh, omwana oyo tatera kukkirizibwa mukika akyaliko engozi obana <laughs> akyagendako mu dna <laughs> omwana wa nuvu tanebagenda eh. mukika kati ngaalwanira justin nti omwana oba anaabeeramu eru oba anaabeeramu dkiriyawo kati <laughs> abatulabana abatugoberera eh. <laughs> tukyali luweero wano eh. kabadde kaseera tuli mu kaseera akasufu ak'okuyiga eh. amanyi yongerako mm. Mm. naawe atamanyi tandikirawo okumanya ah, ginadduli mm. akyageza kubate nga atubulira ensonga nyingi nnyo eyakatwegattako osubiddwa naye osobola okuddayo uh, kemabega nogeza kubate nga ofollowing embeera nga bweri zekakalamu the answer tukyagenda mu maaso embeera yonna nga begeza kubate nga etambula aji nina akantu akansigaddemu akatugula emmere zituyinza okugira nga tugira kyenjagala akubuulire hmm. bino gaffe ababirabye hmm. gavumenti zino ez'abantu abakomboze abatabudde mabega mu bumu hmm. zisasika mangu kubanga nga bwekugambye nti oli beyajja naga ti sina kyendabyeyo nabo nambali gyebali abagenze eh. Eh, eh. <laughs> tiene erieki eh eh, eh. okiraba nkiraba ah bajja kwegatta basatu ate hmm. baguru byekintu Uganda terina lunaku ya denolu mulu eliyeza kuchukanga government yechuse mu mirembe ishikiri wakatonda ya mali arego baba kuchekere chekeda tino bibuka ko bwa college na yezi yensenda na zichikora zicha aji ndio eh. wakati kyakwakolaga amerika kati eri mumyaka nga bibiri mu asatu hmm. bukya demokolasi atandikayo hmm. mumwaka lukumi mu lusanvu mu nsanvu mumwenda okira hmm. neyefuga okuva ku bungereza yesoka lwaki bogera obungereza okira ebbanga tugamba nti amerika gwolaba olwaleero yeyaliwo oluli Nafe tuina gumingiriza. Tuizu jagena waka mungo mchambo tuje mkorokofu. Tuje gena waka fiiga. Ah. Hmm. Bicha wambu ya. Nero ulu atakulimba. Hmm. Chiza bayansi ya. Njamba tusako demokulase. Oh, oh wana madara. Asinga no wechi meleka. Oh, wadi. China watu wali yadale banga. Tina ana dako. Tuchabu na tuchabu ni yadala. Wow. Ah. So, ngabo iso waziri. Hmm. Okay. Nebendi waka katundazijuru de. Hmm. Nengo uchasa. Hmm. Olivirabo ulinzi jukiza. Hmm. kubanga bwoliba oyogera eryambalo nze ennyama yeefu obwongo omwoyo gusigala mulamu ate na bino bisigalawo n'abantu basigala babiraku aj ah. ah, mm. mu kaseera kano 22 atuuka mm. abayimbi mm. abanandongo bazibusa amaaso bagamba nti kamwa mbaya ni mbaya nabo bayingira kalulu ebwe kayingire kyakatandika tekibula mutengeetero hmm. ekyakatandika tekibulako bugumu hmm. oba bobu wine yaguddewo yaguddewo ebbugumu lyabayimbi hmm. leka bonna bavaeyo ate we baliyiika baliyiika lumu buli omu naakwata lirye <laughs> abayimbi si ggwanga eyo sekita yabayimbi bakompozazi ba nyimba tesubi yebalina <laughs> eh? hmm? ya kuchusa chusa banna Uganda baberenga baddamu kwatenga bategira chichi bali bogezo kulabanga bachuse chuse beba senzo kuba abetege ku bulu ginyo mu sekita ebya nyemba eh aji hmm? abana balina bali ambisi ya chisoka ekyo kubira mm. basubira nti no kyekiseera kyebatugambaeri kyewali abaganyi hmm. nayeze kyenkugamba hmm. ekyo ekyokwogera omuzungu yatugamba dda itis easier said hmm. than done mukukyogera kyangu nayo okukissa munkola aji olunaku lwejjo uh, eri abatulaba n'abatugoberera muyinza okuba nga temwabadde wano kubate nga tubategeeza waliwo omuntu oba oli awo Ah, banabodaboda bamutegeera bulungi nnyo bagana hmm. afe bakola emirimu gya bodaboda hmm. bamuyita abdalla kitatta hmm. yakwatirwa oluvanyuma bamusalira emyaka munaana gyalina okuteebwamu olunaku lwejjo nga bayiseewo omwaka gumu bamutadde aji nga gwe alina ekibinja ekyabantu abakugoberera n'abakutambulirako nekubyosomyeko abdalla kitatta okuteebwa mu bbanga etono bweritio kikyoyinza okugambaok kakati ekyo ayi mukama katonda otuwa ebirungi kuno ku nsi bikolebwe mu nsi nga bikolebwa ne muggulu hmm. tojjukira nti misa zemusaba osabira emyoyo egyali emyononefu katonda agisaasire agirinda hmm. gamba nti gyebiri tojjukira nti sawulo yali omutemu wa kristo ate kristo bwe yanona yegwe yanona hmm. nkufuna aki ofuna bulungi ofuna bulungi enjiri okujako nga tewagitegeera <laughs> enjiri njigoberera bulungi eh, obanga ogitegeera mm. namugamba nokumugamba nti mm. nkugjeko erinnya lino erya sawulo eh. kati nkutumye pawulo mm. ekitala kyekkanisa amaanyi gobadde okozesa mukunjigganya gakozese mukunzimba nawano obanga kitatta yawaba hmm. ayingira mu kikundi ideology nayingira mu ideology enkyamu yali eyakayuhura obanga kayuhura yamutwalayo bamuta hmm. kakati ate gwe batwala lwaki ye temuddiramu kayuhura hmm. ah, kayuhura kuno weyafiirwa maama we juzi wano bamukkiriza agenda amuziikeko Ilaji atani sibata nisi okumudiliza. Uwe bale nyo, obanga chiecho. Why not this one? Nibu mtini. Babu kuri nguli. Nati kati uwe laliki uvuli webo. Nti uwe bana banga omutadi leo kufidja bana kuli omu agamba na ilero ilero ilero tufudi. Bala. Chenja <laughs> oh, gano kubuli. Esomele lisingo bukuru komera. Mm. Au, e, yentana yomufu omulamu kusi. Mm. bwaba ebbanga lyamazeyo nendaku gyalabye hmm. ate tayinza kuddamu ebyo kugenda mubukundikundi bwolabanga agenzeyo hmm. tagenda kudda hmm. atulaba natugoberera ku uganda byogere youtube chane yaffe atugoberera ku bokat tv atugoberera ku uganda medias uganda atugoberera ku kyenda musamba akasigisa fm ejo esimu eprogramu enungi yeddembe tuli luweru ekitufu akasana kaka nsaidi yona yona naye nga kino ndowooza mukijjukira muli kijjukirako mu byonna mu mbeera yona yona tuli mukulungamya ensonga nyingi nnyo hmm. naze tusobodde okwata yatukwatako nabagamba nti bwosemberera abantu nga bano banga aliko firimu eya ddala kubanga byabanyumya aba yabirabako buli kimu kyabakunyumiza oba akirabako aji hmm. njagala tuddukeko okwo ku tteeka erye bataddewo eryemwanyi hmm. etteeka eryemwanyi lye bataddewo eryabalimi ligamba lityo abalimi mm. babagamba mm. nti obanga ogenda okulima mm. emwanyi osooka kule basooka ne bakuwa layisensi ekukkiriza okulima emwanyi buli koma eh, byakyana kito <laughs> nokubadde nkaze nanyini gavumenti batuleetera ebyo ebyali erwanda ne burundi ebyaziyiza abantu baayo okulima n'okugaggawala era ekyabasikiriza okuddukayo bajje baddeeno eri nga bakusimisa ekinnya kyemwanyi kya fuuti mukaaga mbutapulutu y'omumwanyi ereme kukyama bifuga nkaaga nidde mabega weyo ate kugambi kyebakomyawo ate ompa layisinsi wane buganda tinkuwa layisinsi yakulima mwanyi nga mwaka gujaatanu twaliba bakusatu muyunsi yonna ate zakikaaki ezo kolono <laughs> Ah. oli <laughs> bwaba ayagala kwavuwaza nakusiba njegere hmm. ebyo yaddamu gwe benzaala omwana taba mubi <laughs> simuwa amagezi <laughs> eyono yeyayiyizizo ekyo oyo gundi sempijja ekisowaabwe gibasinga okulima omwanya ayagala kubawa layisinsi kuki kitwebuuza atubuli yenagamye nti buli kimu kiba ne manifesto atulage enteekateeka ye bweyimiridde okwo kukugira abantu kwekolerera kubanga zonna ezo balimye gavumenti siyebadde bawe sente hmm. ate kuliko zebasindise bweru zebagobye nti mbi hmm. kubanga bazisimba bubi bekuba kudduukirira balimi abalimisa gye bali ku magombolola hmm. ne mu disitulikiti bongere kwabo bajje basomesa abantu omulimu ogwokukola ogwo tegwetaaga kuwa lisensi newala nya nimba nga ndaba <laughs> olaga wano eh, ate tunulamanyiyo ate ah, ah, ah, <laughs> tolenze bekulaga eh. nti ekyaziyiza bali ekyo lwaki ebintu binyere ebiseera ebiseera ebisinga nze nayo ntera nnya kyebunye n'okibulira eri ate ne bakireete hmm. twere tuli creative enough kuyiya kintu ne netubeera nga fe abakitandiseeko ffe wano mu nsi ennimi zemmwanyi tuli mu kikonga kyakutaano hmm. lwakuba entalo bwe zajja mwanyi zaffe ne zizika ne bazookera mu ki mu nsiko yes hmm. era bwoba otambudde wano nekulaga wano waliwo ekyumba kya pamba ekyumba kya pamba amasamba gonna agaali agapamba gafuuka gamwanyi mu myaka gyataano mwena hmm. okuba ataano mwena tudet tusimba nki mwanyi kakati ati olwo ogamba nti ompe licensi bwate bwota ogimpe sikyekyoakatale ah, akalungi basomesa kasomese jangu jetusimbe mwanyi eyo selection eyagala kende ezabalima mwanyi pozi nga bagala kutwala ttaka lyaffe <laughs> era simuseveni simuwa bagezi eh. kumukozesa ebintu byakyana kitonga ebyo nayeyetabiraba andi nze kugamba ewakitawa eh. museveni wali osanzeyo ku muti gwe mwanyi waliyo ntindo uwe bale nyo ai mukugu nyo mbiete mm. aresi mukugu nyo mbie mwanyi kati yateka batuwa mugezi mwanyi ata aresi amanya uwe mwanyi gwa sindi kidatangu wago waze o o mwami sempi di <laughs> ya <laughs> Aji, hmm? njagala nsoke kutwale ko keno katono. Hmm. Nyamanyo mwanono, mvubuko ono njagala nnyo tu omuyambo mulunga myadde ya kuwuliza. Government yo mwali mojja abasinga batugamba nti babanyomereza mukujja mu buyinza hmm. lwaki eno naye muginyomereza nga ate yamwe ekozi ebisingawo gye baali banyomereza lwaki mukaseera eh, eh, kaneeno baginyomereza eyabaana banu hmm. ogyeyo eh, njoke nkulage hmm. wa gye twava ngaennaku z'omwezi abiri mu satu juuni kinaana mu esatu olaba tabamiruka w'olukiiko ku kakereziya eŋoma ono gyetuteekerawo olukiiko olwokusatu olugenda okukola olukola nga nek gyetulwanyeno mm. onfuna bino byeyateekawo mm. ku lwokugulawo mu magombolola okyagula mu ggombolola yeŋŋoma mm. okuzza obujja ejje nga tusookera ku kuteekawo etteeka ly'ekijaasi okwongera okugunjula abasirikale mu mpisa okwongera okuteekawo enkola engolokofu wakati w'abajaasi ne bannabyabufuzi ku nsonga y'abantu abali mu lutalo naddala bannansi n'obuzibu bebaleetera ejje lyaffe obutalwana namulabe ne badda mu kutegeka mukutegeka nsalo zabitundu kale nonawano okutunuulira obunafu bwa nrc nga kiva ku bwamemba okuba abatono ddala n'ebirala bingi obiwulire olwo tuli ku sekeno gyolaba hmm. olwaleero hmm. mu juni 23 98 twavaayo ddi sikira namukagaogwo nsuubira okuba nga bwenajja mbuyinza nga mbulwa ekyokukola nga bino nabikola ndi namunsiko <laughs> bino kirana muesatu muli munsiko mutandika obitesabyebintubirongoosa amagye gabeeremu empisa gayike okukolagana n'abantu abaerodiyo bebanafuye tebabazizaayo hmm. yes kiri wano twakitekesako dda mwaka gwa kirana namuesatu miaka esatu muloyo na nabi kulimu mutwe ni kirana mukagulu mwagala mubiteke mu action ile ntubiteke ntubiteke mu muri muruchi koruno olukadde enara senko enkadde ile nango okutondebwa okwa kote masho kwe kuteka wuri kote ya yamaje e nesali ebisanga ba maje ne banansi ngabo abantu yogera ko bakitatta abepisa ngezo bameba be NRC abayongerwako ku bungi ne bava ku bataano ne batuuka ku kkumi n'ababiri wammanga abo be baaliwo mu budde obwo owekitiibwa moses kigongo owekitiibwa mwoka katentapuuli mises mukyala njuba hmm? eyo eh, abonna bwe baaliwo mukyala zizinga n'omulangira jjuko kasabanda bano wammanga be bapya abalondebwa ne beegatta ku bannansangwa mm. Reverend Father Seguya, mm. Mr. Kibirango, mm. Mr. Abe Mukwaya, mm. Reverend Dako, mm. Sabarongo Sempewa, Overall Wasingo, uh, mm. Mr. Mukibi, Muganda Waruta, mm. Yatiwa, mm. Ne Ka mm, karu, Karuna, Karuna, Senkubuke, a hmm. single. Orun, Ella Siari, a Gazie Munetuka, Kubantu, Kumena Babibi. Mm. olutuula bwe lubeerawo wakati wa high command nabo wabaawo omuzinzi era kyetwatwalanga nga abayimiridde hmm. nga nek hmm. oba nrm nra hmm. bano ate yene eno yeyegatta ku bali bano bamoze kigongo ani nkugamba hmm. ezo enkiiko ziri mmeka eno nrc ate eno egaziiddwamu eyambe ku bano hmm. era minisita kigongo nrc siniyopisa hmm. nga ekisentebe minisita katentapool nrc siniyopisa omulangera juko kasabanda masias sewankambo ono yali wa recods officer jo1 gwalimuddenga captain reverand father seguya senior officer mwesige yali akulira sikibe kamanda naduli muzeyi mbaja kamanda kaddu pierre mm. kamanda jacob asimwe tomuwulirangako eh, nekati gyali <laughs> bano ola mpulira komanda semakula paul hmm. gyali hmm. kamanda abe mukwaya nga ye sekutale jowan hmm. ne komanda tumwine ovarolo kamanda tumino wafe gwe we mwali mukinana mwesatuobalaba bono mbalaba okyesaga omubuuze dwaki nti twabanyoma twabanyomabaali babanyomagenda twali ebintu twabitesezanga eri gye twali twalina ensi eyaffe nekatife eno ngaekozere eti kati ndaba omwaka tululayo ogwagumu myezi hmm. ena kutuuka mu ntebe <laughs> eyaffe eh, eno eh, yanoma ngalo mm. ati sebude kugamba mm. nti wakati mwabala myaka 3 emalega ate kuno kwali kuongerako mu kirana mwese tu mm. twabikola mu kirana mwebiri nge mundu etokota di ah e, e, bwaba bezali zibwa tukange beiruti tebakola <laughs> ne ajineze mukulabo kwa mwafuna ne nobuddo obutesa ki nenga ate mundu etokota naye eh, olwedde mwali mweronda ddanga mumujja kubeera nga muyitawo buyisi namuhaba gy' obeera abakulira kubanga kati mwemwali mulwedde nga mulina neobudde obuteesa anti kyevudde kugamba hmm. nti obukulembeze hmm. manifesito yebufuga hmm. gyebalina okwanjula gyebalina okwanjula kukino tujja kukola bwetuti kukino tujja kukola bwetuti kukino tujja kukola bwetuti naye tumalaga fukutuka eri ngaagoba engabi hmm. aj <laughs> uh, omwana era y'omu bobi uh, wani era oitwadde tuta hmm. bamugobye ku redio embaale gyabadde alina okolera uh, shoyi hmm. redio aj kino ekintu okubeera nga olemesa omuntu mu kaseera kyenjagala akubuulire beera musajja mukulu kubanga ebintu obiri wakati era nemugamba era nejjusitwa tumanyi oba balonda batya omuntu baga nti katugende noono kyenkugambye yenna n'akikola ajja kufiirirwa bwereere nga kyayagala meseji y'okuwaayo teyiseewo aki kyogamba nti omutasobola kuwangula kalulu nga yesigulidde ku crawudi emutambulirako awangu hmm. ate olwadde bagenze kuba kalulu abadde agenze ku rediyo bw'abanga agenze hmm. bwegenda omuteeka agamba ki tatomulumba ku rediyo bagambye social distance gogitaddewo otya mwabeeresaawo bwagala naye omuntu nayugumya ekampala nagenda ejinja nakolakigenda embaali nagenda e eh, e ate obanga okitegera nga bakuwagira ate ekikozesa kiri kiki kyoyagala oyagala kutiisa museveni kikubanga olwokuba bampagira nnyo gukola kyotegedde okukola etteeka likikugamba ogereki ye bwalijja mu buyinza gavumenti yeteriba mu mateeka bendi mummenyi waago nzaalindaka aj eh? na njagala ntikubuuza kino ekibuuzo sibaiwe ogenda kiddamu mm. naye nsaba nkikubuuza nakyo mm, mm. nkimanyi katonda akyakututaddewo era okyaliwo ebbanga mm. ebirala olibiraba nga bikyuse omwana ono bobi wi singa yabanga akyusizza obukulembeze nabeera nga yayingidde mubukulembeze bwange osobola okugonda nomugoberi cannot predict nga sandabakundaga bwagenda tukulembera